essa banheiro não foi a minha ideia. Essa banheiro não foi eu que pedi. É na hora da campanha da, da, da prefeitura, de governo, que fizeram tudo isso para mim, mas eu não gostei. Não, nós não usamos, não fica quieto, porque não tem água. Tem a caixa da água e não tem água, e fica quietinho. A banheiro precisa, nosso mundo, pensar diferente. Diferente que estou pensando. Por quê? Porque o banheiro dá muito problema da saúde para todo mundo, como índio, como um branco. É assim que eu estou pensando.